צא החוצה, תתייבש בשמש. לא רוצים אותך בממשלה. מספיק עד כאן וחופש. הרסת את כל המדינה. צריך להעיף אותך מכאן. לשלום ולך תודה. הייתה בינינו אמונה גדולה. אבל אתה גנבת עם זרה. יאללה לך הביתה בבי, לך לעזאזל אתה לא רוצה שלום, אתה מחבל אתה מנותק מהעם, כמו ילד מוזר אז תפסיק לך מספיק והמשחק נגמר כל הכבוד לכם חברים, תודה רבה ואתה בבי, לא נשאר לנו סבלנות يلا عوف عم الرجل انخ عودة شمس الغباوة دي بص اتين له دحية خلي الحلاوة في الحلول دي يا كوش الغوة عالداغي بتلاقي שמעת את ליברמן פיקי, גנץ עכשיו מסתניקי, עם עזראאל הישר מיקי, עם בית זוהר הירמיקי. אחי, אחי, אחי, אהה, אופס, מה זה? בטח אתה לא גבר מרי, אתה מפחד בושה שברחת מעט מהטילים ברחת כמו עכברי תשמע מעלי נזמני יאללה תברוך מכאני אז רכים עושים בלאגני אז יאללה ביבי, תתבייש! מספיק עד כאן! עוף מהחיים שלנו! איזה חרא!